ल ल मलाई जादु मन पर्दैन तर यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ कि एन्ड मैले गर्न सक्छु त्यसैले होइन तर मेरो ड्रइङ त्यस्तो राम्रो छ बनाउनु एउटा चिकन बनाइदेऊ न <laughs> आउने भयो <laughs> एउटा चिकन पनि मैले यतिकै जोक गरेको मन बनाउँछु जस्तो भयो भने अन्ति बेजत गरिदियो आउने भएको के बनाउन आउँदैन ओ माई गड त्यतिकै यो साइड पनि काम गरेन ल यहाँ यहाँ ल यहाँ हेर न छिटो के अँ हुन्छ थ्याङ्क यू ओके ल जस्तो चिकन बनायो हुन्छ नि यस्तो यस्तो बनाउनु आउँदैन यो त पिजन जस्तो भयो तर एउटै त हुन्छ नि होइन ओके द्याट्स ओके स्टिक बनायो भने हुन्छ होइन पुच्छर पनि हुन्छ अलिकति ओके ए त्यो भाले भयो भने मात्रै हुन्छ कि धेरै त्यस्तो एक्युरेट हुनु पर्दैन कि जे होस् चिकन जस्तो देखेन होइन ल कति बज्यो चिकन बनाएँ मैले अब देखिरहेको छु त्यहाँ म चस्मा नलाएर के देख्दैन यो होइन ठिकै छ अब होइन म यहाँनिर पोइन्ट गर्छु होइन अनि के के हो यो पार्ट भनेर है त यो के हो वेस्ट द पेन नेपालीमा भन्ने ओ माई गड के हो अँ इङ्ग्लिसमै भन नि त ल के के नै तिमी पिटी नेपाली नेपालीमा त थाहा छ ल नेपालीमा थाहा छैन गड <laughs> oh के भन्छ त्यसले चुचो भन्दैन कि चोच भन्छ होला आई थिङ्क बिग ल भयो एकदम अङ्ग्रेजी हो बिग अनि यो I okay I good good अलिकति के फनी हो अनि मतलबै भएन नि तिमी चाहिँ देख्दा देखेर भने यो एकदम लामो भयो कि कस्तो बिगारेको कि तिमीले चाहिँ ल यो के हो अरे बिग यो यो के तेल खासमा तेल त हुँदैन ओ माई गड मैले पनि कस्तो बिगारेको यो फिट ल होइन ओके मैले के मिस गरेँ यहाँ एउटा पार्ट भन्नु तिमीलाई त्यो त तिमीलाई नै थाहा होला <laughs> सबै सबै पार्ट सबै कि ओके मैले यहाँ के के अरू के पार्ट देख्छौ तिमीले तिनीहरू बाहेक तिमीले नेम गरेको बाहेक अरू के पार्ट देख्छौ त्यहाँ अरू द्याट वी मिस्ड विङ्स कहाँ एउटा विङ्स रे एउटा मात्र एउटा मात्रै कसरी विङ्स हुन सक्छ कि विङ विङ ओके पिटीमा एट ल्याउने अरे खुबै ल ओके ल त्यो पार्ट हो आई थिङ्क त्यही नै हो ल तिमीलाई त्यही नै देखाउनु थियो कि खासमा मैले नेक भन्दा केही पनि भनेन होइन तिमीले नेक भनेको थियो होइन साँच्चै मैले नेक भनेको सुनेन भयो पनि भने जस्तो लाग्छ मलाई आएर भन्ने थिएन ल ल केही ल ल होइन तिमीले भनेकै थिएन कि ल ल ओके अब होइन ओके तिमी यस्तो गर्नुपर्छ यता फर्को तिमी एकदम रेडी हुनुपर्छ नि तिमी रेडी भएन भने फेरि हुँदैन नि हो एनर्जी चाहिन्छ एकदम तिमी ट्रस्ट गर्नुपर्छ साथीलाई अब यस्तो गरौँला औ बुढी औला यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर न थम्स अप के हो तिम्रो औला सुन्दैन कि क्या हो मुठी भएन यस्तो गर न ओके सरी ल ल ल ल सरी सरी Dobra, idę. Win. Все, окей. के होला ल के के गर्यो होला के त तर यो जादु गरेर सिक्नुपर्छ साढे दुई बजिसक्यो हो त ओके आँखा चाहिँ मगर अनि त्यही जुन बडी पार्ट थियो नि रिमेनिङ त्यसलाई एकदम याद गर किन हाँसेको हाँसो गर्नु हुँदैन एकदम याद गर है दसचोटि मन मनमा दसचोटि एकचोटि किन नबिगार न दुबैजनाले गर्नुपर्छ दसचोटि नै भन्ने मन मनमा ल है त वान टू थ्री भयो अब ओके अब होइन आँखा खोलेर तिमीले एकदम चाँड चाँडो भन्नुपर्छ कि त्यो जुन बडी पार्ट थियो नि एकदम सकेसम्म लाइक जति सक्दो चाँडो सक्छु नि त्यति ल one two three go my god के वान के सुस्तै हो तिमी <laughs> एकदम चाँडो भन्ने भनेको कस्तो हो माई गड अलिकति लाउड अनि एकदम चाँडो भन्ने हो नि के मलाई यहाँ उल्लु बनाएर आयो होइन तिमी त कस्तो रे ल ल 1 2 3 गो ल wing wing wing wing wing wing अलिकति ठुलो wing wing wing wing hello त्यो भएन जे